Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o seu Steve, mano, trazendo mais um vídeo pro canal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago uma evolução aqui no Dragon Tank, mano, do evento, eu tenho essa conta, se vocês não assistiram aquele vídeo lá que eu mostrei os itens apelão dessa conta, Assistir lá que ela é até, até escudindo do Capitão América, mano, até foda. Ah, Cara, lembrando bem, se você for novo aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. Eu dei uma parada no canal, porque tô reformando algumas coisas aqui no meu quarto. Então, e tanto, daí vai ficar um, uns momentos parados. Mas tem aqui umas coisinhas aqui que eu posso estar tá mexendo. Na conta, eu falo assim, né? E tem muito evento. Pra você que é novato, é só colar aqui, ó. Esses eventos que tá tendo aqui, ó. Pra vocês verem, muito evento mesmo. E tudo já, que o Tino é bobo. Daí, agora eu vou começar a minha evolução aqui. Espero que vocês gostem, beleza, mano? Vamos que vamos, vou começar pelas cartas, porque Vou abrir todas aqui. E, na moral, mano, vai pegar muita eficiência. A continha aqui, ela vai querer, vocês vão ver. Ela promete. Uma conta bem legal. E lembrando bem que eu nunca gastei nada nessa conta, ganhei de um inscrito. Então valeu aí, mano. Mano, que você estiver assistindo aí, muito obrigado. A continha. <laughs> tá tirando pão, fi. você vai estar com bonitinho cheiroso, gostoso, mato geral aqui, no tatu, semifu, no fu, geral no nunu. obrigado tá meu parceiro. Mas pega a visão aqui que agora eu vou devagarzinho aqui as cartinhas, porque que ver, tá ligado? A gente não mostra na missão e sempre a gente tá com boladão. Beleza? Né? Vai dar um belo UFC. Com as cartas, mano, só com as cartas. Vocês têm que calmar, galera. Lua, eu fico ansioso não. Assiste o vídeo até o final, pra vocês verem a evolução. Vocês vão ver aqui que o papai tietê, quando, é, quando se trata de evolução, o negócio fica tenso. Ela faz sua parte bonita. beleza? Ó, outro aqui também, mano tem. Será que tem carta, hein, galera? Será que tem carta? Me fala, meus amigos. É. Aí, eu já abri aqui rapidinho, né, mano? Então, coloca música de fundo e dá uma acelerada no vídeo, porque eu penso que isso aqui é enrolação, né? É, eu deixo que eu tenho paciência pra assistir, mas eu vou fazer uma evolução sendo zero. Eu vi lá que o Fabote tava fazendo evolução assim, pegou muita view também, e a galera gostou dele fazendo evolução sem corte. Então, vou tentar pegar uma inspiração daquilo. Também assistir as evoluções. Eu vou fazer a minha aqui. Se vocês gostarem, posso trazer mais, né? O bom que rende um pouquinho de ó, minutos de vídeo, né? Beleza. Eu já tô com o autoclick aqui aberto, ó. O negócio vai estralar bonito aqui, piote. Obrigado que a gente não mostra na missão. Tô pra vocês. ver aqui. O negócio é tenso, galera. Tá aqui, ó, publicar ajuda, hein, mano. Hum? Não sei, é daquele naipe. Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá. Beleza? Um F8 aí, ó. E deixa os chicotes travar, galera, porque a gente não é bom, filho. Mas eu quero que venha pegar um bom FC aqui, essa evolução é top. É, vamos que vamos. Não, beleza? O cara aqui é do meio? Não. vai o papo nível 20? Ó, upou. Mas é só isso que vai conseguir também. Hum. Ninguém tem isso aqui. pro nível 1. Pega o nível 10, pega nada. Ah, nível 3. Ah, qual que deu pra fazer? consegui tirar o, like, o lacre, né? O <laughs> lacre. Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse negócio aqui pra ver se vai. E meteu o Se você tiver colocando a carta errada, vocês me falam nos comentários. Fala tá, qual carta é mais forte, porque eu vou estar tá colocando aqui. Enquanto isso é essa. É, vou achar uma menorzinha. Beleza. médico é brabo, hein, mano. Vamos ver quantos que ela é atribui do Pit médico é coisa que eu coloco ele, mano. É até melhorzinho também. Aí, beleza? Não foi pro nível 15. Beleza? Daqui é boa, mano. Mas pelo nível dela, eu tenho que deixar a outra lá. Não, beleza? Coisa eu parto aqui em duas partes, né, mano? Tá de boa pra vocês. Ataque do... eita. Então, por enquanto é assim. Aqui pra fusão. Tem umas coisas aqui que não é pra jogar fora. Quer dizer, pra jogar fora não. É. Não tem espaço. Peraí. Eu vou vender isso aqui, ó. Que eu não vou usar mesmo. Vou usar XP aqui. É nível 31, galera. Tacar o up lá no flash também. apostaria que vai dar certo, né? mano. Vai dar uma armada aqui, já sobrou um espaço aí. Espera de fortalecimento, como minha conta tá com 12, claro. Eu tô precisão. Hum, agora eu posso vir aqui em fusão. Imagina, eu faço outro Capitão América, aí o pessoal fica doido. O que eu ia falhar mesmo? É que faz mesmo. Né? Mesmo. Isso aí, vai, né? agora vamos tentar aqui. Beleza, né, mano? Eu já tenho uma dessa aqui, 245 de dano. se eu fiz uma fusão, o que aconteceu? Ela é melhor que essa daqui é que tem. Então, é melhor, vou colocar então, foi isso. Foi isso. É um verdadeiro punhal. Vou deixar o punhal antigo aqui então. Cadê? Aqui, é melhor. Nossa senhora, que isso, baixa atributo demais, mano. Não deixa pra jogo, que isso. Deus é mais do que isso aqui. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and eu quebra tijolo, hein? Tem umas arminhas boas aqui, mas... Vai lá. Ela atributa? Nossa, atributa. Não, vou pegar esse aqui não. Então pra mim não compensa, galera. Tem esse aqui, o fundo. isso, isso, Carta, compensa pegar. Ninguém azul, né? tá de boa. Já tem um já. Depois, mais pra frente, vou dar uma melhorada nessa conta. Então você vai achar assim. Beleza. Não veio pra... Veio muita coisa de dano ali, porque eu não me assim, 5, Comenta aí, será que a fonte vai ficar boa pra, pra UP, hein, galera? just what I need I want all your soul, I want your body I'm the type that licks, licks her play clean Don't wanna let go, wanna you can eat If you give me your whole a final buat seperti gimana? Kau coba ispas Ispas Oke, okay. enggak lupa ya yes, yes, yes. I still have room for more Cause I've got that appetite Ay, bebes, eh. né? Que dá trabalho, viu? Nossa senhora. mm. galera, voltei aqui, tá? Deu essa olhada no vídeo, porque eu pensei que ia ficar muito grande, daí né, é chato. Também não tava falando pra nada. Mas dá uma olhada no meu depósito, mano. Tem coisa aqui que nem faz sentido ter. Tá ligado? Mas ó, tanto de coisa. Coisa muito inútil aqui, mano. Na moral. <laughs> Beleza. Vou colocar isso aqui aqui. Tá arrumada. Beleza. Tem que vender algumas coisas aqui, né? Por isso, isso aqui, ó chapéuzinho aqui. Não comprar nada, mano. Lágrima de Deus, permanente. Deixa aí, pegar aqui é uma depois sem colar. Cadê isso aqui? Eu posso guardar isso aqui também. Uma coisa muito importante. Né? Quem pode refinar? Isso também, não fica pra nada. Vou deixar esse cano aqui. Trovão. Cadê isso? Isso, é isso. Vou escolher algumas coisas pra vender aqui, mano, pra, não, pra mim poder fazer essa evolução. Vai ficar... Fiz hora de vídeo nada de evolução. Evoluir qualquer coisa daí. Vou ficar ajudando aqui pra guardar tudo, galera. É. Eu não sei que hora que eu vou precisar disso. Então, guardar. Mas pode vender. Até um cotidiano mais coisa aqui. Nexo, mas enfim. É, deve ser do antigo dano. Tô doido da cabeça. Mas beleza, né? Isso aqui também. Aqui, tá, ó. Guardando um espaço só. Agora eu posso tacar isso aqui pra cá. Isso também. Ação do pet, posso deixar ali. Lá, organizado aqui no negócio. Aí, deixa assim, por enquanto. Isso aqui já vai pra cá também, colar. Penúltimo, deixa colar. Beleza? Agora vai tudo... Eu só guardar essas arminhas aqui, ó chapeuzinho aqui que é o bicho. Beleza. E o resto vai é tudo pra afinar tudo. Claro que tá inspirado, né, galera? Mas enfim, vamos lá. Afinar isso é aqui. Ó, ah, isso, isso. Eu não vou usar, galera, entendeu? Daí eu vou refinar, não. Não ah, sei como refinar uma dessa. Vou me, me vender com tudo aqui. E, isso, isso. Eu não sei vai ficar. Cadê? Tô com seis ingressos do causado. Chama nós. vou vender esse aqui também, cadê? Isso, isso, isso, isso. Hum, tá ação do pet não. Aqui. Eu posso vender. Isso, isso. esperando isso aqui. Já dar arrumado. Agora Beleza. É hum. Final, o jeito é esse aí, galera. Ah, daí saiu outro chifre, mano. Você tá é doido. fazer o quê? Não abrir espaço pra minar item. Ganhei aqui é da hora, mamãe. Né? Fazer o quê? É isso aí mesmo, ó. Já, já deu pra, deu pra um espaço bom aqui, ó. abrir as cartas. Vai mais espaço ainda. Galera, quando começar um barulhão aqui, eu, eu sempre vou colocar música de fundo. Porque eu moro com as pessoas aqui, daí é complicado. Vou tentar deixar um vídeo mais clean. Mas, enfim, é isso aí. <laughs> mas deu pra abrir as cartas todas. boa. Esse fragmento... Ah, esse aqui não vou pegar. Vou jogar fora. Aqui também. isso também. Essas coisas também não servem pra nada. Não serve, não serve. É, vou jogar. Pra destruir. Destruir. Destruir também. É, compensa pegar my compass was wrong And I'm still on my way Lost where I belong I'm still rolling the last Don't last than long I'm losing my faith I'm walking away from If there's only one thing you remember Mas né, beleza? Vou só organizar aqui. Aqui também. É um espaço grande aqui. Dá uma travada. He only fucked you over cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any ever Do all I can just to show you you're special Certain it's your love that holds me together And you say he been killing the vibe